hello and welcome friends payroll के सीरीज का ये दूसरा वीडियो है और आज ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ हम पेरोल के बारे में जानेंगे यहाँ पर मैं नई कंपनी बना लेता हूँ ये पुरानी कंपनी है तो यहाँ से न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए कंपनी के विंडो पे जाकर क्रिएट कंपनी पे जाएंगे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ न्यू कंपनी की विंडो आ जाएगी और जैसे ही न्यू कंपनी की विंडो आएगी तो एक फॉर्म खुलेगा और उस फॉर्म को आपको भरना होगा तब जाकर के और एक्सेप्ट करने पे आपकी कंपनी क्रिएट होगी तो यहाँ पर वो फॉर्म खुल चुका है अब यहाँ पर माई फर्म के नाम से एक कंपनी बना लेता हूं माई फर्म एंटरप्रेस किया यहां पे एड्रेस डाल देता हूं न्यू कॉलोनी देवरिया ठीक है ये कंपनी है और एंटरप्रेस करता हूं एंटरप्रेस करता हूं और यहां पे स्टेट डालना कंपलसरी तो स्टेट जरूर डालें एंटरप्रेस कीजिए यहां पे पिन कोड आ जाएगा छोड़ते हैं अभी एंटरप्रेस करते हैं यहां पर आएगा चलिए वो डेट डाल देते हैं जहां से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है हमारा काम स्टार्ट होगा एक मई से तो एक पांच दो हजार बीस कर देता हूं यहां पे एंटर प्रेस करता हूं इसे एक्सेप्ट करा लेता हूं ठीक है अब हमको पेरोल चालू करना है तो जैसे ही ये विंडो ओपन होगी तो यहां देखिए जीएसटी वगैरह चालू है टीडीएस भी एक्टिवेट है टीडीएस जीएसटी से अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है पेरोल को एक्टिवेट करना जरूरी है तो पेरोल को एक्टिवेट कर लेते हैं देखिए पेरोल भी एक्टिवेट है तो कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूं अब सब कुछ एक्टिवेट है तो कंट्रोल ए प्रेस कर दिया अब पेरोल जबकि एक्टिवेट होगा तो यहां से क्रिएट पे जाएंगे तो आपको ये विंडो दिखेगी पेरोल मास्टर्स की तो ये विंडो तब नजर आएगी जबकि पेरोल एक्टिवेट होगा ठीक है अब यहां से सबसे पहले देख सकते हैं एम्प्लॉय का ग्रुप दिख रहा है कैटेगरी अभी नहीं दिख रही है तो यहां शो मोड पे क्लिक कीजिए तो आपको एम्प्लॉय की कैटेगरी भी दिखेगी ग्रुप भी दिखेगा सारा कुछ चीजें सारी कुछ चीजें यहां पे दिखने लगेंगी तो यहां पे एम्प्लॉय की कैटेगरी हमें बनानी है ठीक है तो कैटेगरी आप तैयार कर सकते हैं यहां पे एम्प्लॉय की कैटेगरी पे क्लिक करें और यहां पे कैटेगरी आप डाल सकते हैं तो कैटेगरी में मैं कर देता हूं head office H E A D head office तो ये कैटेगरी हमने कर दिया हेड ऑफिस एंटर प्रेस किया और इसको जैसे तैसे आप एक्सेप्ट कराते हैं ये कहीं रहेगा कैटेगरी और फिर नीचे आएंगे एम्प्लॉय का ग्रुप बनाएंगे तो हमारे यहाँ अकाउंटेंट हैं तो अकाउंट्स का एक ग्रुप बना लेता हूं यहाँ पर हेड ऑफिस के अंतर्गत अकाउंट्स का एक ग्रुप बनेगा यहाँ पे अकाउंट्स कर देंगे A double C O U N T S accounts ठीक है एंटर प्रेस करेंगे एंटर प्रेस करेंगे यहाँ प्राइमरी ही रखेंगे सैलरी अभी डिफाइन नहीं करनी ये हो गया दूसरा जो ग्रुप बनाना है वो बनाना है सेल्स का ठीक है तो ये सेल्स का एक ग्रुप बना लिया हमने और इसे भी करा लेंगे एक्सेप्ट दोनों ही हेड ऑफिस के अंतर्गत हैं अब बाहर आ जाते हैं ये चीज हो गई ग्रुप हो गया कैटेगरी हो गया आप इंप्लॉय भी बना सकते हैं चलते हैं पहले हम अटेंडेंस बना लेते हैं तो ये अटेंडेंस पे आ जाएंगे और अटेंडेंस में हम डाल देते हैं एबसेंट अगर कोई एबसेंट होता है तो उसके लिए ये एबसेंट बना रहा हूं और यहां पे प्राइमरी रखेंगे और अटेंडेंस विथ पे ठीक है तो कुछ अटेंडेंस ऐसा होता है जो विथ पे होता है लेकिन एबसेंट पे मैं करूंगा लीव विदाउट पे ठीक है तो ये कर दिया हमने अब बाहर आ जाते हैं अटेंडेंस भी हमने बना लिया पे हेड बनाना है और पे हेड बनाने के बाद इंप्लॉई बनाना है तो पहले इंप्लॉई ही बना लेते हैं तो यहां कर देता हूं राम और एंटर प्रेस करता हूं अच्छा यहां पर आऊंगा प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी यहां पे देख सकते हैं ये प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी दी हुई है ठीक है लेकिन हमें यहां पे रखना है हेड ऑफिस हेड ऑफिस कर दिया हमने यहां पे जैसे ही आएंगे तो यहां पे राम आएगा और यहां पर आएगा देखिए यहां पे प्राइमरी है और यहां पे 1 मई को डेट ऑफ ज्वाइनिंग है यहां पे इसको नो रखते हैं और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर आ जाएगा डेजिग्नेशन ये क्या है अकाउंटेंट है क्या है जो भी हो तो यहाँ अकाउंटेंट तो ये अकाउंटेंट कर दिया मैंने एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया और बाकी सारी चीजें ऐसे डाल उनके आप यस कर दीजिएगा पूरा डिटेल एक्सेप्ट करा लीजिएगा बाकी भी कोई और भी डिटेल होगी तो वो भी डाल दीजिएगा यहाँ पर आवर्स आपको बना लेना होगा अगर कोई ओवर टाइम करता है तो यहाँ आवर्स में उसे हम पैसे देंगे तो यहां आवर्स कर दिया मैंने और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा लिया और इसको बनाने के बाद अब फिर नीचे देख सकते हैं अटेंडेंस हम बना ही चुके हैं ठीक है और पे हेड हमें बनाना है तो यहाँ पे हेड बना लेते हैं तो पे हेड में हम करेंगे बेसिक सैलरी तो ये लिखता हूं मैं बेसिक सैलरी ठीक है एंटर प्रेस करेंगे एंटर प्रेस करेंगे ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होता है ये फिक्स्ड रहेगा और यहां पे कर देते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एंटर प्रेस करेंगे यहाँ नेट सैलरी अफेक्टेड होगी बेसिक सैलरी और यहाँ पर एंटर प्रेस करके और यहाँ पे करेंगे हम अटेंडेंस ऑन अटेंडेंस यानी अटेंडेंस के बीच में हम सैलरी देंगे यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल और यहाँ पे एबसेंट करके और फिर यहाँ पे मंथ कर देंगे करके कैलेंडर पीरियड करके और इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा एक्सेप्ट करा लिया हमने एक पे हेड बना लिया ठीक है दूसरा पे हेड बनाते हैं टीए के नाम से तो आप टीए भी बना सकते हैं टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंस तो travelling allowance earning for employees fixed रहेगा और ये भी होगा indirect expense net salary affected होगी टीए ठीक है यहाँ पे एंटरप्रेस करेंगे एंटरप्रेस करेंगे और यहाँ पे फ्लैट रेट करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हम और यहाँ पर आएगा मंथ ठीक है पूरे महीने भर में और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग वगैरह कर दीजिएगा आप एक्सेप्ट करा लीजिए अब इसके बाद डीआरनेस अलाउंस के लिए डीए कर देता हूँ टीए डीए और जो कुछ भी है ये कर दिया हमने यहाँ पर भी फिक्स्ड रहेगा और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा एंटर प्रेस करके और एंटर प्रेस करके और यहाँ पर हमें क्या करना है डियरनेस अलाउंस भी होगा फ्लैट रेट तो ये दे दिया हमने और ये मंथ वाइज देंगे और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग करके इसे भी एक्सेप्ट करा लेते हैं ठीक है ये हमने कर दिया इतना काम इसके बाद अब क्या करना है यहां तक टीए डीए बेसिक सैलरी ये सब तो हो गई इसके बाद हम पीएफ बनाएंगे पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड ठीक है एंटर प्रेस करता हूं एंटर प्रेस करता हूं और प्रोविडेंट फंड क्या होता है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज ठीक है जो आप पैसा पाते हैं उससे ये डिडक्ट हो जाता है तो ये हमने कर दिया और ये भी ये क्या होगा ये करंट लाइबिलिटी होगी ठीक है एंटर प्रेस करेंगे एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर मैं क्या करता हूं आ, इसको मैं रखता हूं लाइक चलिए मैं इसको भी फ्लैट रेट ही रख देता हूं ठीक है और यहां पे मंथली काटेंगे हम पीएफ चलिए एंटर प्रेस करते हैं एंटर प्रेस करते हैं इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं तो ये सब कुछ बना लेने के बाद अब बाहर आ जाएंगे और यहां पर जैसे ही आएंगे बी प्रेस करेंगे बी प्रेस करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी यहाँ पे पेमेंट वाउचर दिख रहा है तो आप अटेंडेंस बनाने के लिए कहां जाना होगा अटेंडेंस बनाने के लिए वाउचर में जाएंगे और यहां से आपको मिल जाता है ये ऑटो फिल का ऑप्शन अगर आ, वो एब्सेंट है एम्प्लॉय तो यहाँ ऑटो फिल पे चले जाइए यहाँ पर सकते हैं अकाउंट्स तो हो गया ये नाम सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर प्रोडक्शन टाइप प्रोडक्शन टाइप इनका क्या है अटेंडेंस अटेंडेंस यहाँ दिया हुआ है तो अगर ये एबसेंट है एक भी दिन तो जैसे मान लीजिए ये एक दिन एबसेंट है तो यहाँ एम्प्लॉय का नाम प्रिंट हो जाएगा और ये एक दिन एबसेंट की डिटेल यहाँ आ चुकी है आप देख सकते हैं अब ये एक दिन एबसेंट है ठीक है अब यहाँ पर पेरोल में चलना है हमें पेरोल तो पेरोल कहां से आएगा हमको कहां चलना है अब हमको चलना है वी प्रेस करना है और यहां से प्रेस करना है और कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करना है जैसे ही कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करेंगे तो यहां पर एक बैंक अकाउंट बना देता हूं कंपनी का उसी से हम पेमेंट करेंगे पैसा सबको देंगे और ये सिंगल एंट्री मोड में हूं मैं तो SBI बैंक कर देते हैं यहां से इस तरीके से ये आ गए अंडर बैंक अकाउंट जाएगा ये बैंक अकाउंट तो ये बैंक अकाउंट कर देते हैं और यहाँ पे बैंक खाते का नंबर आएगा तो यहाँ पे बैंक खाते का नंबर डाल देता हूँ ये डाल दिया हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पे आईएफएससी कोड आ जाएगा इसका जो भी हो छोड़ते हैं फिलहाल ब्रांच ऑफिस का नाम आ जाएगा तो यहाँ पे कर देता हूँ देवरिया ठीक है एंटरप्रेस किया यहाँ पे एंटरप्रेस करते हुए और इसे करा लीजिए एक्सेप्ट ये एक्सेप्ट करा लिया लेकिन अभी तब तक ख्याल आया कि यहाँ पे ये रेड में क्यों आ रहा है एक को पैसा है ये नहीं है तो इसमें डालना पड़ेगा तो यहाँ पर आप अल्टर पे आ जाइए चिंता मत कीजिए अल्टर पे आ जाइए लेजर बनाए थे ना बैंक अकाउंट का एसबीआई बैंक तो ये देखिए एसबीआई बैंक यही है ना इसमें ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए यहाँ पे आके नीचे ये देखिए यहाँ पे नीचे आइएगा ये बिल्कुल बिल्कुल यहीं पे तो यहाँ पर अब आप कुछ ओपनिंग बैलेंस इसमें डाल दीजिए तो एंटर प्रेस कर दिया एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा दिया अब आपको वो एरर नहीं आएगी तो वी प्रेस करके डायरेक्टली यहाँ आ जाते हैं अब एसबीआई बैंक में आते हैं तो यहाँ पर जो कैश हमने डाला था वो आपको दिखाई पड़ेगा तो हेड ऑफिस में ये काम करते हैं नाम है राम और इन्हीं का हम बना रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे बेसिक सैलरी जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगी अब बेसिक सैलरी मान लीजिए इनकी दस हजार रुपए है दस हजार दे दिया हमने एंटर प्रेस किया ठीक है और यहाँ पे D A T A P F इन सब की डिटेल डालनी होगी तो ये डी ए तो मान लीजिए इनको डी ए कितना मिलता है तो डी ए इनको मिलता है पांच सौ रुपए ठीक है एंटर प्रेस किया यहां पर आएंगे तो यहां पर आ, बात करते हैं टीए की तो ये टी ए कर देते हैं तो टीए इनको मिलता है लगभग चार सौ रुपए चार सौ रुपए कर देते हैं ये टी ए चार सौ रुपए कर दिया हमने और पी एफ कटा है पीएफ कितना कटा है तो ये भी हमने आ, और एम्प्लॉय है तो आप दे सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर ये दे दिया हमने और अब देखिए यहाँ पर सैलरी इनकी आ चुकी है चौरानवे सौ रुपए सैलरी हमने डाली थी दस हजार रुपए तो उसके हिसाब से अब जो ये एबसेंट थे एक दिन तो एक दिन की सैलरी भी काट ली गई है और उसके हिसाब से यहाँ चौरानवे सौ रुपए आ गया है और अब इसको मैं एक्सेप्ट करवा लेता हूं इस तरीके से ओके ओके तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आई होगी